Ey omega сәлеметсізсің бүгін төрт скемрапты бұл майнкрафт емес ютуб просто тек бір каналда бомбический қылып реклама қылып өтеме. әлбетте бұл IQ Octopus каналына подписаться басып кетпен сіздерді осындай қылып қоясыз деген ұмытырман тағы мынандай қылып қоясыз короче тағы мынандай тұрып қалмасын короче мынандайға қоясыз онда четкий четкий сериалдар кинолар шығарады даже бұл канал алдым біздерді реклама қылған сенбейсіз ба әлбетте біздерді реклама қылған қылған короче мына чуткий жаңағы херабрин ақында сериал бар соны көріп дейін зор ал каналында жиырма алты мың отыз мың просмотр қылып қоямыз әлбетте ә, әзірде көп нәрселерді үйретті короче мен реклама қылған видеосы қатты қатты интересно бұл майнкрафт майнкрафтта короче теп тек жолда осы теп тегіс жолда қыламыз бүгін 5 минут выживания обладает, короче. Теп-тек жолда выживание аламыз. О май гад. Текст болғанда да текстіні қай оларын айтпа даже қай оларын айтпағанда онда біздерге жетеді окей енді біздер таза үйімізге көшіріп өткеніміз керек сатыларды мынаны бұзып алайық давай біз таза үй құрдық ілеті бұл сіздерге жағады деп ойлаймын мына сатылы алып тастаса енді алып тастасақ сіздерге енді болды хәмизаттың ләжі бар че там енді осы жерге сандықты қоямыз үйіме ешкім кіріп келеді үй алмай аяғың ылай болса не қыласың ой есік есік дейін керек сөйтіп ғана печка мен не қылдым тағы бір сандық істеп қойдым ба жақсы кетті біреуіне яққа біреуін қа қоямын кіргенде қолайсыздықты болдырмау үшін бір факел керек бізлерге Кин-кин-кин-кин-кин! порталай оқып істедіңіз мұны молодец деуге жарайды просто так бізлерге аз ағашылы болса да балта керек мынау тасыл екен ол темір жоқ әлбетте бұл жақта қолымызда жаңа пісіре бар күнде скелетлер өледі соған пайда болады біздерде жейміз еще әсірден бері охот жемеген едік давайте енді осы ең жақсы себебі біздерде ешқандай бұдан басқа зат жоқ нәләжбіз біреуін төбеге қойсам не қылады екен ә оу тез қойылып кетті what the fuck ё мое бір жауын жауса тамам мынау енді көшеге шығып мынадан Burası nasıl bir çok bir çok Ya. кеттің менің жерімнен ей бұл жер территория қылып па мен сөйтен бөлек осы аңғы слайм блок кәдімгідей көбейеді ғой менде даже алтыда қақпа алты о май гад мына қой бар екен сыздан сары шыққан үйдің атырапына қой әйтеуір кеше жолда кейін үйді апгрейд қылуымыз керек біз тізім мына жерлерді ағаш қылу керек мыналарды енді бізлерге ауқат керек факел қойып алайық о май гад мына жер жолдың жоспан мына жерден жоуды, ұмытыппанмын ғой берге неге факел қойып жатқан үйіміздің сыртына һәм мына мына жерге қоямын бұл жерге терек егеміз әзір атрапларға егіп шығайық терекелерді әлбетте әмме сериал ә, серия сондай бір сериядан болады негізі че то анау қате болып кетті ау жақта тұру керек емес пе еді қате болып кетті деп ойлап тұрып едім да көрейік бір мәрте нормал болады о мына жерде тұрып қалсақ болады екен баг екен бұл молодец қараңыз сонша сат кетті ғой сандыққа қойып келе қоюым керек екен ерінбей сонша зат е мое тым көп зат кетпеген болады нормал яқ яқ яқ яқ яқ яқ яқ яқ жерге жиырма бір зат қойып қоюым керек buldum. O bana bir mangi şeysin. Bir mangi Doğum gücüyle gitken böyle yumruğu. Doğum gücüyle gitken o. Gördünüz mü bu bak. Kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç